बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जयप्रदा रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है आइए जानते हैं कि जयप्रदा की संपत्ति कितनी है जयप्रदा की संपत्ति का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने चुनाव आयोग में भी जानकारी दी है उसमें मोटे तौर पर उन्होंने यह बताया है कि वह लगभग पच्चीस करोड़ की संपत्ति के मालिक है उनके पास स्थायी संपत्ति में जो मकान है वो हैदराबाद और मुंबई में है जिनकी कीमत 30 करोड़ आंकी है इसके अलावा उनके पास पांच कारें हैं दो किलो सोना है अब सवाल इस बात का उठता है कि लगभग बॉलीवुड की 200 फिल्मों में काम कर चुकी जयाप्रदा के पास क्या सचमुच इतनी ही संपत्ति है जो उन्होंने घोषित की है क्योंकि जयाप्रदा बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और सबसे सुंदर अभिनेत्री रही है उन्होंने निर्देशक श्रीकांत नाहटा से शादी की थी और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीकांत नाहटा पहले से ही शादीशुदा थे इसके बाद जया प्रदा को राजनीतिक अशोक चला तो वे तेलुगु देशम में आ गई और फिर अमर सिंह से समाजवादी पार्टी में ले गए अमर सिंह के साथ उनके रिश्ते की चर्चा कई अर्थों में होती है विशाखा के टिकट से रामपुर से चुनाव लड़ी और उसके बाद और सांसद भी चुनी गई लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी में उनके गणित बिगड़ गए और हाल ही में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई